بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں تاریخ کے آئینے میں خوش آمدید دوستوں آج ہم بات کریں گے اسلام سے قبل ترکوں کے عقائد اور اجتماعی زندگی کے حوالے سے دوستوں ترکوں کی میدانی ثقافت سترہ سو قبل مسیح میں سامنے آئی ان کی ثقافتی تاریخ تین ہزار سال سے زائد پر مشتمل ہے عموماً قدیم ترکوں کو ایک خانہ بدوش و صحرا نشین قوم تصور کیا جاتا ہے لیکن ان کی تہذیب کافی گہرائی رکھتی ہے ان کا بنیادی پیشہ مویشی پالنا اور ذرات تھا جیسا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ترک اجتماعی زندگی بسر کرتے تھے اور ان میں تمام امور کا نظم و نسق قائم تھا مختلف قبیلوں کی شکل میں آباد تھے اور ہر قبیلے کا اپنا سربراہ ہوتا تھا جسے بیگ کہا جاتا تھا یہ قبائل وہاں مل کر ایل کہلاتے اور ایک بادشاہ کے تابع ہوتے بادشاہ کا لقب یابگو خاکان یا کاغان ہوتا تھا ان کے زیر حکمرانی ہر علاقے میں ایک اینال ہوتا تھا جسے موجودہ دور کے لحاظ سے ہم گورنر کہہ سکتے ہیں ترکوں میں رہائش کے لیے پختہ مکانات کا رواج نہیں تھا بلکہ یہ خیمہ نما مکانات میں زندگی بسر کرتے تھے جسے فارسی میں خرگاہ اور ترکی میں کراوی کہا جاتا ہے اس کی شکل گول انداز میں ہوتی اور اوپر سے گمبت نما ساخت میں بنایا جاتا سب سے بڑا خیمہ قبیلے کے سربراہ کا ہوتا جو کہ مرکز میں بنایا جاتا تھا ابن فضلان نے اپنے سفر نامے میں ذکر کیا ہے کہ خزر کے خاکان کا خیمہ اتنا وسیع تھا کہ اس میں بیک وقت تین ہزار افراد سما سکتے تھے دوستوں بارہ سو قبل مسیح میں انہوں نے التائی پہاڑوں سے نکل کر مختلف سمتوں کی طرف نقل مکانی کی اس کا سبب چراغاہوں کی کمی اور آپس کی جنگیں تھی وقت کے ساتھ ساتھ ان کا مسکن تبدیل ہوتا رہتا ترک خوراک کے معاملے میں خود کفیل تھے ان کی تجارت کا واحد ذریعہ مویشی گھوڑے قالین اور اسلحہ تھا جن میں انہیں خاص مہارت حاصل تھی ناظرین جیسا کہ اوغوس نامے میں مذکور ہے کہ ایک سال تک بچے کا نام نہیں رکھا جاتا تھا ایک برس کا ہونے پر حسب استطاعت ایک شاندار ضیافت کا اہتمام کر کے نام رکھنے کی رسم منعقد کی جاتی کم عمری میں ہی بچوں کو تلوار بازی گھڑ سواری اور تیر اندازی کی تربیت دی جاتی جوان ہونے پر ان میں سے ہر ایک ماہر شاہ سوار اور جنگجو بن کر ابھرتا موسم کی روح سے یہ اپنے لیے مسکن کا انتخاب کرتے اور حالات کے موافق سرزمینوں کا رخ کرتے ان کے سردیوں کے مسکن کو کشلاک کہا جاتا تھا جبکہ گرمیوں میں ترکوں کی جائے رہائش یہ لاکھ کہلاتی تھی ترک معاشرہ مساوات اور انصاف پر قائم تھا غلاموں کا رواج نہ تھا عموماً امیر و غریب برابر حقوق کے حقدار تھے سب اپنے بیگ کے تابع ہوتے اور اس کی حکمدولی کو گناہ تصور کرتے دوستوں ہر قبیلے میں قوانین و قواعد موجود تھے جنہیں توراہ کہا جاتا ہے توراہ میں ان کی اجتماعی زندگی روزمرہ امور اور مختلف موضوعات پر اصول و ضوابط مقرر تھے کسی بھی خاص موضوع پر کورلتائی یعنی مجلس مشاورت منعقد کی جاتی اس موقع پر قوم کے سربراہ اور بزرگان جمع ہوتے اور باہمی مشاورت سے فیصلہ کرتے کورلتائی کا فیصلہ حتمی ہوتا اور سب کے لیے قابل قبول ہوتا یہ لوگ شہری رہائش کو پسند نہیں کرتے تھے اور میدانوں میں رہنے کو زیادہ ترجیح دیتے مشقت آمیز زندگی گزارتے عموماً ایک ہی شادی کرتے اور شادی کے لیے مہر کا رواج تھا مہر میں لڑکا خوارزمی کپڑے یا اونٹ پیش کرتا گھر والوں کی رضامندی ہونے پر دونوں کی شادی کی جاتی ترکوں نے تاریخ میں کبھی دیگر اقوام کی بالادستی قبول نہیں کی اور اسلام سے قبل بھی وحدانیت پرستی پر قائم تھے ابن فضلان نے نو سو بیس عیسوی میں اغوث قبائل کے ہاں قیام کے دوران ان کی طرز حیات پر اہم معلومات قلم بند کی ہیں ابن فضلان کے مطابق ترک ایک خدا پر ایمان رکھتے تھے اپنے خدا کو تنگری کہتے تھے اس عقیدے کے مطابق تمام کائنات کا خالق ایک تینگری ہے اسی نے زمین آسمان سورج چاند بنائے وہی زندگی اور موت دیتا ہے دعائیں قبول کر کے عمر میں اضافے کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہے دیگر اقوام کے برعکس ترکوں نے کبھی بت پرستی اختیار نہیں کی دن میں عبادت گاہ یا محبت کا تصور نہیں تھا ترکوں کا عقیدہ تھا کہ ان کا خدا براہ راست سنتا اور دیکھتا ہے اس لیے کبھی مذہبی شخصیتوں کا وجود نہ تھا دوستوں آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ گوگ ترک کتبوں میں درج ہے کہ انسان فانی ہے لیکن تنگری لافانی ہے ان کے عقیدے کے مطابق خدا کو ظاہر آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا اور اس کی شکل و صورت کا تقیل نہیں کیا جا سکتا جب ان میں کوئی بھی کسی مشکل میں ہوتا تو آسمان کی طرف رخ کر کے بیر تنگری کہتا جس کے کے معنی ہے ایک خدا بند یہ پابند نہیں تھے اور سردیوں میں پانی سے کوئی سروکار نہیں رکھتے تھے سردیوں میں غسل کرنا ان کے ہاں ممنوع اور ناپسندیدہ تصور کیا جاتا کیونکہ وہ پانی کو مقدس تصور کرتے تھے اور ان کے مطابق پانی کو ناپاک کرنا گناہ تھا خواتین میں چہرہ چھپانے کا رواج نہ تھا لیکن اس کے باوجود ان میں زنا و بدکاری کی شرح صفر تھی اور اسے جرم سمجھا جاتا تھا اگر کوئی شخص اس فیل کا مرتکب ہوتا تو اسے موت کی سزا دی جاتی اور اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے دوستو یہاں آپ کو اہم معلومات بتاتے چلیں کہ جب کوئی سخت بیمار ہو جاتا تو قبیلے والے اس کے قریب نہ جاتے وہ الگ خیمے میں رکھا جاتا جہاں اس کی کنیزیں خدمت پر معمور ہوتی جب کوئی مر جاتا تو اس کے لیے بڑی قبر تیار کی جاتی مردہ شخص کو نیا لباس پہنا کر اس کی کمر میں تیر کمان باندھ کر دفن کیا جاتا ہاتھ میں گھوڑی کے دودھ سے بنا مشروب رکھ دیا جاتا اور اس کا تمام مال و سرمایہ بھی اس کے ساتھ قبر میں رکھ کر اوپر گمبت نما قبر بنائی جاتی اس کے بعد مرنے والے کے لیے مویشی قربان کیے جاتے اور اس کے گھوڑے کو ذبح کر کے کھایا جاتا یہ رسومات اولوغ آشی کے نام سے معروف تھی اس کے بعد ذبح شدہ جانور کے سر کھال اور ہڈیوں کو قبر کے باہر ایک لکڑی پر لٹکا دیا جاتا ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے والا اسی جانور پر سوار ہو کر جنت کا سفر کرے گا اگر کسی کے مرنے کے بعد جانور ذبح نہ کیے جاتے تو ان میں سے ایک بزرگ شخص مرحوم کے گھر آتا اور ان سے کہتا کہ فلاں مردے کو میں نے خواب میں یہ کہتے دیکھا کہ میرے اہل خانہ نے میرے لیے سواری نہیں بھیجی اور میں جنت پیدل جانے پر مجبور ہوں ان سے کہو کہ میرے لیے جانور بھیجیں اس کے بعد جب گھوڑے کو ذبح کر کے اس کے اعضاء قبر پر رکھ دیے جاتے تو چند روز بعد وہی شخص دوبارہ آ کر کہتا کہ میں نے فلاں مرحوم کو خواب میں دیکھا اس نے مجھ سے کہا کہ میرے دوستوں اور اقربا سے کہو کہ میں جنت پہنچ چکا ہوں اب وہ غم نہ کریں ناظرین ترکوں کی کوئی مذہبی کتاب نہ تھی تاہم ترکوں کے قدیم عقائد اور اسلام میں کئی باتیں مشترک تھیں جس کے سبب ترکوں کو اسلام قبول کرنے میں زیادہ وقت نہ لگا وہ مسلمانوں کے رویے اور برتاؤ سے بہت متاثر تھے جس نے ان کے اسلام قبول کرنے میں اہم کردار ادا کیا اسلام اور تنگری ازم میں بعض مشترکہ پہلو درج ذیل ہے یعنی کہ ایک خدا پر ایمان وہ ہر جگہ موجود ہے اس کو کبھی زوال نہیں ہے تمام کائنات کا وہی خالق ہے خدا کے لیے مقدس جنگ جہاد کا تصور مساوت و برابری نیک کاموں اور صدقات پر ایمان اولا الامر کی اطاعت جنت و جہنم کا تصور اور زنا کی یہ تھی اسلام سے قبل ترکوں کی اجتماعی زندگی اگلی اپیسوڈ میں تفصیل بات کریں گے ترکوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قبول اسلام کے حوالے سے اگر آپ ترکوں کی تمام تر تاریخ کو تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو ایپیسوڈ ون سے دیکھنا شروع کریں اور اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ